बसमीम अल्लाम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे how to deal with worries एक जुमला जो मैं हमेशा कहता हूँ कि परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है ज़िंदगी नहीं है ज़िंदगी नहीं है परेशानियाँ परेशानियाँ ज़िंदगी में आएंगी this is a part of life not a life परेशानियों का आना होना इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि आप अमीर हैं गरीब हैं आप अमीर से अमीर बंदे की ज़िंदगी उठा के देख लें और गरीब से गरीब बंदे की ज़िंदगी उठा कर देख लें आपको हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे परेशान नज़र आएगा एक होता है परेशान होना और एक होता है परेशान रहना परेशान होना दिस इज़ फितरी अमल के ये फितरत की तरफ से है कि इंसान जो है जब वो अपने लिए ख़तरा देखता है कोई ऐसी चीज़ देखता है जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है या फ्यूचर में उसके लिए नुकसान पैदा कर सकती है तो उसको जो उससे निजात हासिल करने के लिए वो कोशिश करता है लेकिन एक होता है ट्वेंटी फोर बाई सेवन परेशान रहना जो परेशान रहना है ये गलत चीज़ होता है परेशान होना इट्स नेचुरल ये जो है ना वो इंसान के लिए बेहतर होता है और ये परेशानी जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में आती है रिसेंटली अगर आप देखें तो दुनिया का जो अमीर तरीन इंसान है बिल गेट्स अभी रिसेंटली उसकी डिवोर्स का जो है वो किस्सा सामने आया वाक़ सामने आया तो क्या उस डिवोर्स के बाद वो इंसान परेशान नहीं हुआ होगा यकीनन वो परेशान हुआ होगा उसके साथ जुड़ी उसकी अहलिया भी परेशान हुई होंगी कि आपने इतना अरसा एक इंसान के साथ गुजारा उसके साथ चले अच्छा बुरा जैसा भी था वक्त तो था ना वो वक्त इंसान को याद आता है अच्छा भी याद आएगा तो भी इंसान परेशान होगा बुरा भी याद आएगा तो भी इंसान परेशान होगा तो अब ये जो परेशानियाँ हैं ये ज़िंदगी का हिस्सा है इन परेशानियों को इंसान कैसे मैनेज करता है ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है निपोलियन बोनापार्ट जो कि बहुत फेमस पावरफुल और हर चीज़ थी जिस इंसान के पास वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं याद पड़ता कि चंद भी ऐसे दिन आए हों जिस दिन मैं परेशानियों से निकल के बाहर आया हूँ इसी तरह एक अमेरिकन लेडी जो कि डफ थी ब्लाइंड थी डम थी इस सब के बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी से इतनी खुश थी कि वो कहती है कि ज़िंदगी इतनी खुशगवार थी मेरे लिए कि मुझे कभी भी ऐसा कोई लम्हा नहीं आया मेरी ज़िंदगी में मैं जिस टाइम कहूँ कि मैं परेशान हूँ इसी तरह मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने पर्सनली देखा है जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो ज़िंदगी में बड़े सकून में हैं बड़ा परेशानी आती भी हैं उनको डील कर लेते हैं उनको बड़ा बड़े तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे इवन मेरी खुद की ज़ात है मेरी ज़िंदगी में ना जाने कितनी परेशानियाँ होंगी लेकिन उन सब परेशानियों के बावजूद भी मैं ख़ुद को हमेशा मैनेज रखता हूँ ख़ुद को अपनी परेशानियों को मैं हमेशा मैनेज करता रहता हूँ जब आप अपनी परेशानियों को मैनेज करना सीख जाते हैं ना तो इट्स मीन आप लाइफ में अच्छे से रहना सीख जाते हैं मेरे बहुत से दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं इवन मैंने बहुत सी रिसर्चेज भी पढ़ी हैं हमारी बहुत सी प्रॉब्लम जो है ना जो फिज़िकली हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ये इंसान ख़ुद जनरेट कर लेता है ख़ुद बहुत सी परेशानियाँ परेशान ख़ुद को बहुत सी परेशानियों में उलझा के इंसान बहुत ज़्यादा परेशान करके ख़ुद को छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा कर लेता है इवन मोर देन 90 परसेंट ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका एग्जिस्टेंस जो है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा इंसान अपने अंदर एज्यूम कर लेता है क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह तला ने ऐसी एक सलाहियत पैदा की है कि हम छोटी चीज़ को बड़ा करने जान जानते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते हैं तो वो छोटी सी चीज़ बड़ी हो जाती है क्या होगा कैसे होगा वो इंसान को अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है तो जिस वजह से जो ये सारी चीज़ें होती हैं माजरत के साथ मेरा गला थोड़ा सा खुश्क हो रहा है क्योंकि रोज़े की हालत में हो तो, तो कंक्लूजन इज़ दिस कि जो बंदा अपनी परेशानियों को डील करना जानता है वो ज़्यादा फिट रहता है एट्रैक्टिव रहता है लाइफ में उसके पास वेल्थ ज़्यादा होती है हेल्थ ज़्यादा होती है आम बंदों की नस्बत वो लॉन्ग लाइफ जीता है तो जो परेशानियों को नहीं डील करना जानते वो ख़ुद को तरह तरह की बीमारियों में डाल लेते हैं और वक़्त से पहले जो है वो ख़ुद को मार लेते हैं अब सवाल ये बनता है कि परेशानियों को इंसान हल कैसे करे देखिए परेशानियों को हल करने के लिए ना मैं बड़ी वीडियोस बता मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ और बड़ी वीडियोस में मैं फार्मूले डिफरेंट फार्मूलेज बता चुका हूँ आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक विलियस एच कैरियर का मैजिकल फार्मूला शेयर करूँगा कि जिसमें वो जो है बंदा जिसने ये फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया ये बंदा जो था अमेरिकन इंजीनियर था कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला मैंने एक कंपनी में गैस किट्स इंस्टॉल की प्रोजेक्ट था वो बहुत बड़ा था मेरा पहला प्रोजेक्ट था तो जब मैंने वो गैस किट्स इंस्टॉल कर ली गैस किट्स इंस्टॉलेशन के बाद जब मैंने देखा तो वो जो गैस किट्स थी वो उस तरह काम नहीं कर रही थी मुझे कंपनी वालों ने कॉल की कि जो आपने वादे किए थे ये तो वो सारी चीज़ें नहीं हो रही तो विलियस सच कैरियर जो था वो परेशान हो गया कि यार पहला प्रोजेक्ट है और पहले प्रोजेक्ट में ये सब हो गया अब मैं क्या करूँगा इससे तो मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा मतलब कैरियर का कैरियर ही ख़त्म हो जाएगा तो कैरियर बड़ा परेशान हो गया उसने कहा यार अब मैं क्या करूँ वो इसी चीज़ को लेकर सोचता रहा ओवर थिंकिंग करता रहा करता रहा करता रहा कुछ ही दिनों में बीमार होना शुरू हो गया देन उसने सोचा यार परेशान होने से क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ ये जो चल रही है ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी तो फिर उसने इस चीज़ को सोचा जब ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मुझे इसके लिए फांसी तो नहीं हो सकती मौत तो नहीं हो सकती कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोग आएंगे मुझे मार देंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अब मेरा मार्केट में नाम बदनाम हो जाएगा थोड़ा सा या मुझे कंपनी को जो है पैसे वापस करने पड़ जाएंगे इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने लगा उसने कहा अच्छा चलो ठीक है ये सारा कुछ करने के लिए मैं रेडी हूँ तो पहली चीज़ जो उसने देखी कि उस बुरे से बुरे को उसने देख लिया दूसरी चीज़ उस बुरे से बुरे को उसने एक्सेप्ट कर लिया एडमिट कर लिया कि ठीक है यार ये बुरे से बुरा है मैंने इसको एडमिट करता हूँ और तीसरी चीज़ फिर उसने की कि उसने कहा यार इस बुरे से बुरे को मैं अच्छा करने के लिए क्या कोशिश कर सकता हूँ फिर उसने सोचा फिर जब वो दो चीज़ें एक्सेप्ट कर चुका था तो तीसरी चीज़ उसके लिए आसान थी ना जब आपको पता हो कि यार ये परेशानी आ गई है ठीक है अब आ गई है क्योंकि हम तो परेशानी आती भी नहीं है हम उसको पहले ही परेशान होते रहते हैं और जब परेशानी आ जाती है तो हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं तो उसने अपने हाथ पाँव नहीं फुलाए उसने कहा अच्छा यार चलो ठीक है अब इसका जो है ना वो क्या हो सकता है फिर उसने सोचा कि यार अगर मैं इस चीज़ें इन चीज़ों में अगर मैं इन गैस किट्स में थोड़ी सी चेंजेस और कर दूँ तो ये चेंजेस करने से ना मेरे थोड़े से पैसे लग के ना बहुत सी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं तो उसने यही किया थोड़े से पैसे लगाए वो थोड़े से पैसे लगाने से उसका जो वो प्रोजेक्ट था एक तो वो प्रोजेक्ट भी बच गया और जो वो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उसमें फुलफ़िल हो गई और ये भी परेशान होने से बच गया देन उसने मैजिकल फार्मूला जो इंट्रोड्यूस कराया उसमें उसने तीन पॉइंट्स रखे एक चीज़ ये कि कोई भी परेशानी आए पहले उस देखो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या होगा दूसरी चीज़ वो जो ज़्यादा से ज़्यादा होगा उसको एक्सेप्ट कर लो तीसरी चीज़ उसकी एक्सेप्टेंस के बाद आप अपने आप को सोचो कि यार मैं मेंटली तौर पर उसके लिए प्रिपेयर हूँ कि मैं उसको कैसे बेहतर से बेहतरीन कर सकता हूँ तो ये तीन चीज़ें थी जो उस इंसान को परेशानी से बाहर निकाल कर ले आई अभी आप अपनी ज़िंदगी में देखो यार हम परेशान हैं खाम खा परेशान हैं किसी को मौत का डर है किसी को कुछ हो जाने का डर है किसी को कुछ खो जाने का डर है किसी को किसी चीज़ का डर है किसी को किसी चीज़ का डर है एक बार अपने सारे डरों से कह दो क्या हो जाएगा अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दूसरी चीज़ मैं नहीं डरता मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए तीसरी चीज़ उस चीज़ को बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं तो जो आप उस चीज़ को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं वो करें ना कि परेशान हो देखे परेशानियाँ जो होती हैं ना वो छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देती हैं छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा कर देती है इवन इस पर मैं दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ और लाइव मिसालें दे सकता हूँ जो मैंने देखा लोगों को कि जो सोच रहे थे कि यार बहुत बुरा होने वाला है बट लिटरली इतना बुरा हुआ नहीं है उनके साथ और वो सोच रहे थे कि यार ये बहुत कुछ होगा और वो बहुत कुछ सोचते सोचते उन्होंने अपनी नींदें ख़राब कर ली खाना पीना डिस्टर्ब कर लिया अपनी हेल्थ डिस्टर्ब कर लिया अपना बी पी अप डाउन कर लिया तो आप भी अगर ज़िंदगी में परेशान रहेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी को इन्जॉय नहीं कर सकते अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इन्जॉय करने के लिए इन्जॉय इट ऐसा मेरा मकसद नहीं है कि आप गलत कामों में पड़ जाएं और हलाल हराम की तबीयत तमीज़ को भूल जाएं ज़िंदगी को रियल टाइम इन्जॉय करने का मतलब ये है मकसद ये है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को फॉलो करें दुनिया को कुछ दे कर जाएँ अच्छा देकर जाएं ताकि आपके जाने के बाद जो है ना लोग आपको याद करें आपकी नेकी को याद करें आप देख लें जितने भी लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं पुरसकून देखे हैं उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ थी जो मैंने देखी वो अल्लाह के साथ बहुत जुड़े हुए थे वो इस दुनिया से इतने ज़्यादा नहीं जुड़े हुए थे मतलब जैसे हम जुड़ जाते हैं ना बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं वो इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे मतलब वो उनके अंदर एक्सेप्टेंस थी कि यार कोई बंदा भी आपको डिच करा सकता है कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता है तो वो एक तो इस चीज़ से इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच नहीं थे दूसरा दौलत के बारे में वो इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच नहीं थे और कभी भी मौत आ सकती है वो इस चीज़ से इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं थे कि भाई ठीक है मरना दिस इज़ द रियलिटी तो ज़िंदगी में जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं आपको उनको एक बार सोचे तो सही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं होता हम सिर्फ सोचते रहते हैं एक बार अपने आप से पूछें कितनी परेशानियाँ थी जो ज़िंदगी में आई क्या वही हुआ जो हमने सोचा था यकीनन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होगा तो इन ना तो पहले ऐसा हुआ ना आप कुछ ऐसा होगा खुश रहें खुशहाल रहें ज़िंदगी बड़ी प्यारी चीज़ है इसको जी भर के इंजॉय करें दूसरों में जो है वो बांट के जिए खुशियाँ इन देखें अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ कितनी डबल ट्रिपल ट्रिपल कर देता तो वीडियो का इंतजाम यही करते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असलम अल्लाह हाफिज़